мен өткінті үйірміт Өндір өдір болықла сентябрь сарин негдікче өдір болжана тегет ін үдірлі үйрәжанау сорғылшынырегі ойытнырегі экі етікнірегі үйірі үйрәжанау сұрғыл сәнәр сұрат халмекелян дасат <laughs> халмекелян сәнәр сұрат Э, суруучныр чегин бакшныр чегин эки эцкныр чегин алы жыныр чегин басы халмекилян сянар суртха алдыр Богдай жаңгыр мете сахан сеткилта болтха арык олан хонгыр мете зүркта болтха байын күнкан алтын жей мете ухата болтха күнде карта мете күчта болтха ошлинген саяхын мингиян кефте саяхын болтха э, агашавдыл қатын меті цецин болтха э, докшин қары санул мете э, цүк әв арықта, цүк әрдімті болтха сән саяхын бәтха ері ере жанаби ода цүк таңырты э, бағы бағдөрдә әйкі бұқсын әмген, әйлән олан жаңғырын дұғырыген бөлік күнді карта саврин бөлік Oh. Božena Sandana Paran zuzel den yürüdü de kure yürücü moru Guru ni geberi namı evveli usan Dün sandana ve Durveni geberi namayı bunca durden ki ge gışarı mungız halınımdan uğrulusun Irgını tavını nıstadın etegini tavını şulmay halı Kiri bir canımdan uğrulusun Türü tavını nıstadın bükümün gönşirde bir canımdan 올라서와 그대가 사나보리라나 수로가 오르시 나서는내 수로하는 베리 남의 유지 손지든 으슬 홀지 수를 보스나 백신대 등간 오다나 지지그 오를지 인긴 올라나 봐 들을 못한 그러니 흘러지 벌어서는 맨나 돌아 다잖나 돌아든 돌아 노리그 돌아 존지 도사장가 那夏日秋和那日满葫芦刺走的。有的比你把我的我操他那去那都是问哈你去把我啦。去神的今的一生那一你去把我啦。那人那都是会的会让那好人的白的。 Сонику казалось она болдық Күлейгүден хурадан хамгига солылысын Арыслын гуден чири хамгига солылысын Дүрвен аталаны тұтты чин хойыр ханин ұтығын ұмдан орылысын Үйгілуға からゆるゆるでほるのとわのなしにぐららべでくゆえりょうがはおれなけわらぞのがなまらるだるかきてのがあれほへはろのがある Sır sır giysin sarlıkta bür bür giysin hurta Bombe norunu bolna giyecek ele vele ginne ela tentava sarı sara gazeteira, bakta marabira lüzüne bedek. Öyle bana hanata nulun gazere tengere hoyrine kisne bullak. Ürün kırıkın arını köle doğru mahalı bedek. Yürüdüğünde şartıga yine dala yürü sürü hoyur orası kuta Ünkte bademine gerile garda bere bulna Ezine cangere vre bin yude kitin hare dombe golun Yürü zonu gavur suda Үйрегін ждеға дерелген балаулыны бүлігі ләуісіне бәдік Shore nara na durga ne zilise ne zina noi ne gihe nere na Gihe hule Gazarte tarhaksin ne vedek 마셔린 두려운 내가 나를 오해를 받은 소가 그넥슨 유행했네 이제 너요 언젠가를 타네 내 나라는 도르우가 배신 배를 이기선 두려워나 타거나 대신 호의를 하건 술제이라대 여물어둔가 그저를 대발이야기 예수 칠년째 그네 선나보나 나오라나 걸어서 레비타오 겨르바다 이그시리 놈으로나 타오가 하르타르은 호이라 달랑 주허은다 봉배 달라 이대 달랑 그베대 жүрген шартығы киді үйлеймін ғана саған ұлын бару өнергіні торы талвана саған ташыды тавына зуын головы разанды не вас не сидыр дохл кейгілі бәні 드러나타오나 드신 호일 하니를 그나 샤린 수로하민 은하르 은 호일 우치나 노불지라네 사리는 새 인색에 두들 인색이 년실라 Şuraları devsiri təvədə susar tərimlət Harbin yarasılın yenə soya qarğına şağına təriməyləsin I'm Bugina, Soya, Harisha, the Terremelis in the Vene. Here's an a year and a year 히라다 우가 이르나 예산나 지리니미가 타지면다 큰가 노드나 지지 큰근지 길지 베나 옥드로데 그르게다 베르레이 그도르나 볼흐 느즈노요 정그르 대산 볼흐고 Oğdur oğası uğrudu doğru bertini giygile bana. Irgana şarin zurgan inğın arğın hoyir urçudun ya. Şıgdın küredir illat. Tağudun da uğrın taturda tağvın iki şanna gırgat. 格尔黑塔勒黑的烟嘎吉辛拉人给了个桑，乌鲁赫塔勒黑比牛桑的西拉人给了个桑。Arabiya reni ulazısı nolu seri kimere de garı hıgıcı alıgı bugün arasarım geliyorsan. 음내 비열을 올려서 사는 그만의 큰 토사라가를 해기하네 을을 보이 나로 서른 그려선 가서 되돌아오는 책인 예가 오실날 누들에서 도도 되돌아오는 책인 예 도시는 볼나라 도치로선 저 부대 나를 하나다 오라 이 세는 게 어디나 돌아가 배신 Dürvana talına düşün iyisine cirin hurtine de Singe darına talıvan dünyad bebe Duk dudu duran behlerin dulvana sarına gerilte Dutu hasını vırhıl 모든 바라나 샤르 초호르 도기가 음네 비는 하르 쓴네 바득 테르 부그나 네슬르 세네스나 나이야나 정갈 뒤친드르는 글대 둥그를 세한 시라디르 Dürün karısı narıvını tavni sarı meti manılcı sudu bolna арвен суратағы шаулыне шары болны хәтір хәтінде Инген олыны сәне хатару юлығысын Хары тұрғын лавы жыған хансын ұға сулы күнірәт Харадан жебір сағлан ген олыны бұдан құттан 그를 쳐진 호의를 가사를 내가 벌러다 쏟아벌나 파란색 옷을 입은 호르는 서대여 우타나 바라나 샤르 초호라 도빈 호르체 서대 Everything you walk to うるさくて To another one 歯肉かすごら To しなどちなゆすのいにくかすごらならながらほゆでほいらなほらんでばでく너무뜨거우니그가나를왼손으로다그셔내게우치르슨 Yağmura dürer bedim bir gihla Taran hele hınye tade dalan Dilime hasta oldum ma Naran hele hınye tade dalan Dilime hasta oldum ma Çuzna hılıkta Çısna se sağın sınne sata Уранешенешкесіне олыны хаты түзеуі чінде ойесына Састын салыны қылуынге өзін соқ әдері талыбыны суды болна Сол салыбыны сегі қалхины керіні да қолығсын Хоры торлыны шеверлени халхиндахны ганнахад. Турым темени хорусына чинге туле нангына сиканья. Gümbü çigani aşkin düşet güre atalı girli gardı beli bulna. и р е н е гончуся, ь яндер м а н г а н а хора нава татахла. х у л с а н а донде нагелюсан хонен дон гарада. н у р а донде нагелюсан носни дон гарад. Харавен хои райсар шашкурда тадова. しておるごがだふぬどうれにけんべゆらレズナのいなじんぐりならかなせんすむちゆるくとかにくのしんぎんせはんぎや れそうでけんや許さんゆらないいすねじれん闇がとじけんでいれだおがいれないいすねじれん闇がたじめんでばいぬくんかのてなちじ道具の方にのねぎなつる写真のほいれががれでいれのは Yağmuriydi bir kızır hayır ve gece tüdül kokaklar Kar torun dürülcünde resulü bulna 마치긴나 그그 농가나 스스르기 노원으르나긴나 싫다 선대는 예를 핫니 열가노 호일 나사대는 여러우선 아르슬링기 나르가 오랑 홍그라긴나 흐르터나 더는 허무체다 허무가 비야나 그작 더은 허니 너는 이가 단가로를 재워서 내린다 어르상게 나 홍그랜다로 소되겠냐 がでそうはがるなてわなほいるくまにぜでそうで敵がでそうはがるなふれんたおにくまにぜでそうでバーテルボンビのランダの聞いてのホールショラなにれがてるつさあにたわがへすのはるくるて Gửi ra nơi gồm bè ghi để gặp bà tình

それは僕の存分に産物的人そういうるけど僕すんねくくんくるんこすんだ너희에게너대에바보다내말씀내허대고가 Залу я марачире, волова гиже, мара на дере, ку торо де куга. Kunde garata samuara bunna. tawan goye oga orka Burahana tawan ejen kü oga orka Bu mürke alı ve tanan oyun go hayya Hırvını nem tengür ulan hatını gan sebin hayya Burulu zınarın ircezin bogdege dağılsınna Bowling Green Köyüne doğuşun karısın olup olna Hidümeti batır mu deningin oğlanı sedi tehen Yengden dolan Dumra közüne sudik Çal boru salda sağan ögedeni Dumra közüne Birinci kullan emdeleni Dombra kütede Tuğda tağına beresini dongra kütede Tuğsun oğlanı kü kısını Dombra kütede Emne güdün üzerine ve hare arzını sür bollada suna шаурын нурван инага нарван 호의를 батин ума цаганым сөнүрүн өзгеже 인데 Енді түнден хәлін күн хәләрін Манла хилдеге орын угайдәл хедәсін 우치를 한디. 그를 거기라 생각해서 오지를 흠비기 닥털 제슈를 예소를 벗나 그새도 소산사태 나란히 되는 내비어서 도시의 길이가 노대갔어 우대허를 그것은 길을 대보대 노란의 기대 대심이래 바른 샤르 속으로 독인 여절 대의를 지려보아 우대허를 그것은 그리기가 보된 내새 그리고 시지 담으려 내새 두대 근제 Şule mongren sule veren sonuna da gün içkince Hoşur mongren diye tada da orva Outunu torulu gibi şindon den yorucu ile değil ve şarin Sorulu nenelan arvanı hoyir batrin Barun taulun deni suva Dolan fınık terkidi ve 고저고슬 금문에 이르야 기지 정글아 흐름에 들고 배워 우대 허를 걸어선 그릇다 부대 놀라는 기대 들숨을 düşün dörvünü külde bürüm yangını şiren ümne bir yaran sarın yovunu yovcik dilini beve Душына кирегін қони зәрбегі білля бұғды жыңғыры сұң шебәтін. Күйіні дүрвен қани күкір қола таусан. Нум түгіз қани күкін арғын зұрата ғешілділі қаттан үптіғе Yürümoda nörene ginna Horusu vangına sahın zerden öpke gilla Yürükü tuğuk hani kövün hoşlu gin sahın giyanın öpke gilla Yeni Доусына келе ғана хан долан түмәр тұндыр же ерде бәрі ғу кейде келі өлі ғысыны білі Үйген қәрі шолу нөбітіні кеуі Сөн талысы арысын де Нарыға олан хонгыр келіні бәні Түкіз ұла хани үлдәл таңсы бомбай хани әтші 偶然顔塗る方に空の因感性じゃんがプールのトグズベが組んでおるじゅうべぎ青がるしこもにるえぐるはるぶぎんくえであがつさなすくつやぎじどうしなきりがなはんでなまわするはほんぐるきりがぎゆわ 그래 성사가 고대노 하나 되시면 참내 내 유기친 가르친 배를 호기가 되그 석은 어합 허시르면 그는 네게 한 그늘 지에 가라 바라나 샤르 토흐르 토긴 유슬 대바덱 우대 허르 그것은 그래 대를 모르다 너로 니 유대는 내 비에 할례가 도도와 arzelere suhaların suhare dele bola uçiğin Hırası kuman irhle yüvekinlege kımman oga bece Hungırlaya dele zallu yir oga bece Gece zerlege bolun suna Barun tolası künde gırata savvare hoyir karanın uderin cevurinin suna 호구르 형구르 더니 스르드 근데 걸어다 성월에 반하기 회상가라 그만 할렐루가 바르게 세벨로 어려 세번기 나래가 우한 홍글 태어러 흔히 비용가다 노래 벌내게 연비 터너세 거래다 셔르 굴리는 구르건 헌데 그래 하루 일을 지 짓다니게 날 낙태게 담에다 허다기가 күмін адамын жылдығы далға шары шазым қарадары қарадалы негі уы Ончыны күче зүркіне білхәйін күдәп Арығын хуйыр сүйрәнем мұны дедеврәп Арығыны цағын хурығын елхін талын Иргді хорын үдін юраларын ырван хуер іргәп Дуду шыңғрын үді бірға Күдір хоры мүрчі күкін күрін қылызным тоғы еге дудва 하름을 지가르다 그나 그를 인친데 그를 명근 오타 하사리 그건 그를 거스니 그 허시를 명근 으는데 그들라 도지르와 모든 색을 보자 두마린 색을 두들라 Шуле нонген сулы вырасына тәвіні сәні Dele mongen, dele dele teube, dele su zoro ana deo hara toho ma teube. Dush hori mele teube de tur de mongen ku tsege telewa. Kishar toho rungzgin sa hara kilike na ina ne mongore kigashahan. Доротета, нервенге, дауна, хуир, хурня, стула. Немата тур, хасанде, шиде, тодова. Зураны, канаталы, бәді, зуны, мен хуны хине зуы. Күзіні талы, бәді, күріні, мен гына хуны хине зуы. na na na na man oldu süren serdir segiler. Hürmen işi soya harun kürün müngun udigi kimler. Sanıgna garına sarı narınlana da tsağı gıdırvana turu harun. Tere bumbi nurun de söyleme ballat. Şule müngun surası veresine tevini seni küdige. 이건뒤은숨고터뜨려너들베리근데그러다사월에비나대니오는후산다와가라다흐름새 사래 나라 사라 굴랄제 그로선 너는 사래 나라 사라 돌랄제 그로선 호르타 모가나 소가라거나 그로선 호르나 슈가르샤 하가스나 махына бұлдар әліғығысын төмірі бұлдары тучылығысын салу сала тұрғары салдырылығысын Her elden gide barun karatana berdek Uda namade uva savte ardı moç medhede gece bosfa Şur möngen dev sürige mimin oğlan bozara buts buts işkene garva Kükün kürün kılızna şule möngen sule vıran evkede hinjira nanga nara de mi me no lan go san kure hana ten de bi den ture na nanga na kyuse de re ochin me te yasra da tuswa nara na so ha gar ha ora tem Kükün kürün gozna eli ve gesekın hu Емели нарде юмне тусат Altını cıladan küçük kürülü go Dolana dolana düçün yesin Onun tegülge torgna Bulu zatını bore tolga dere garadı Kitin horunuden tilce dürvanı talanı hırvı Шары гулен буровын хани бәшін басы чивін үзік две Үйкізі кейжі мұрыда да бұн күзісіні құрлын езі әрігет Дундықы бәшінде ерже бұын Күкін күрін ұлынын сөғады жүргіні Дейе ташыры ташыры татат Autana torula gebe sin donde ignoro gilirare Borun taulun dönü soğat Şarı gulen gurben hanimin dönü surat Yügin herüde Dolan dolan döçün yesin honuk denerin köle bulvar Yağmur uçrar mande yerlere gece şarı Ulen korvene hani ahı han suna Özüne cangre notu gasın Hondu özere tani zirgde anhar harillev Ünesi muraden aldır cangre notu Kurulce avya gece bana Шары гоулен гурвен хан зерлеге болна Күйгін көрін қызың та күнде қарата сауэр уға болықла Биден аруын хуйыр биден зөбіл хуэдінна Мың дурман әлже ғырқын арни үдіде мұрбиги жебәні Хош үрегәде хәрін батыр 근데 그렇다 사버린 열쇠 수들이 나 혼자서 되니 그 유머여리가 슈리가 와 그건 그런 것나 슈리게를 한내 물질 탄핵돼 hare da han han se na san chi re na kre re da gu ga ga ru Her ta kule ga ku kan kuren na kele na ba na no e na na hai ga do ni bi Chama ga ga ra san na ha na do san na kele ga na ha an lan tu mer tun tar je ir 힘어보은 서울의 군대 걸어타서 오르니 이르게 다우데 겔라미니의 세빌루치 둘다우데 그 트루의 미니의 세빌루치 헤르우지 우가 유문데 라가라 도대우지 기지 우린 도도와 버스 근거라 근거라 성수도에 주문이 넣어진 군데 걸어다 서울에만 배흥 그만대 배력 태우가 밀려온 기지 올려두도 은혜 우치라르르가 슈리가지 정마 하늘 새를 성매인 기지 마을은 길와 カラダサウルキューグンクレンガサンダネメレントハッニグツァセオジェウチルズウニビチャトランダンハヤネモルドワキーシャレツオホロンズギンサハラケセゲミネググダダオドワキーグンクレンガズヌリンガスンボーサウスンウレマナハナトラメテウルガトドワ İşke tursun işkinin döreni hoşun hudegi norma bullat Ene sakın külegi nelvegi huredin da Derin yosun ezin imeli nerede ömüne uç tosat Altına cıladın küçü yere küredi yona は法なで暮れているボーイの君かの歌なちじおるさん銀さはみんぎはみぐさな君ばえねえねぼるわなばてるんでさんねぼりんじめなぐばびしんくんねべるじおるさなぼんな خارن ایرن من لده خارو یرگدک どうしにきれがな羽でんで俺は流通法いる動画のこんなくてべれぼろは空間空連ガズナ上下いるぐれできれがなしゃれぼろでうるでれちょうちなよば 行くホルツルンどんだね様子など死ぬきりがなはんでくれるホルウの方へ入れてはぼうたらで俺だそがわ花がねむんせるんだるととさだくでるはれはおすぬくとさたわのはにたらだたんせがさがのじゅるくにめとでは Orulunu huirirte ve baltını hulu tusak Немында ухры цука турғына салдырығын не чігічәнін не язда одыва Душыны келуін хон икі хоры цүрі донда Бұға юған алды да кейсін бәбі Dağlı sulu ve hurma ağasın Nükızı gece şür çıta tadavat Ümelin hoyur bürük deri derece bağat Düş bozun serdir dürvün harı savrin Boğat külüve Yükızı gece adhat Yükızı Үйгізі адығат екі әсін, Арыстың қолы кулы талғыр чезулы Арыстың қолын белді күреді ерві Үркінді дүгіруін бодың боса терві Душыны келген қанасы сұрыны бәні ドータジャングルハーギンボーデンタグニアおじぎはハーデンデでくんでくれたべなはれのちあおてなぎはドゥルウェンセハンクルギンホーレダーナドータジャングルハデでいれで Ağrışan bilgin hurur Allah Tandırıcın gerige budun tayi Emdirici Allah Şarin zurgan inegen erven Huyir bir yerin hurada suve Duşun kilin habe altına duhinya Ve de urve mürgüller Улана ты, Зендара, Турква. Жилде, Алдыра, Джангри, Норда, Нотага, Булгар. Долан ты, Матери, Гига, Нахулатю, Булва. Hodur jangır şarin Шатырбу сангом вылыванын шарагада ирада буы Хошырынан күні дейгі татада табын мен ғана хонықы жингін өйлін орвы Долан домбра Көзі да суы Далын үйден алдырылып Aldıralı basını türü şöcünü koyduk ekare deri Avusunu bulduk Dürdek mangız desige darda dür Harı orijini sür ballak Dürüklen cirgını suğu Netici beci behanyenle bulbala giyici kirvile follow.